ол бәрін біледі деді ашуы бұрқылдап барып солық түсіп отыра кеткен шешесіне лаура о жүгермек баламның әкесі дейді ғой тағы ұялмаған бетсіз десе бәріңізден кешірім сұраймын кінәлімін өте бірақ баламның әкесімен қайта жарастым ғой дей берген қызына самал өшірініңді сен қалай ойласаң солай бола бермек пе ойыңа келгенін жасай беретін сен не аспаннан түстің бе қара қылдың ғой мені қызым неге бедірейіп отырсың бетіңді тілсе қан шықпайтын сонша арсыз ба едің әкең екеуміз қалай бас көтеріп жүреміз енді не істейміз деген самалдың айқайы есік алдына көлік келіп тоқтағанда ғана әрең басылды сыртқы есіктен дабырлап біреулер кіріп келе жатыр пердені түріп қарап еді абысыны екен екі қолына екі бөпе көтеріп алған өзім мәз мынаусы несі тағы екінші бөпе қайдан тап болды деген самал орнынан ыршып тұрды сүріне қабына оларды күтіп алуға алдынан шықпақшы қызы екеуінің арасындағы әңгіме де ұмыт қалғандай абысын емес баланы көргенше асығып барады жаным жаным балапаным асып қалған ба салмақ тастапты ғой деген ол бірден құдай бергенін бауырына басып құшақтап сүйе берді самал саған рахмет айналайын пейіліңе рахмет саған өзіңе рахмет айтуға және өткен кеткен ренжіткендерім болса кешірім сұрауға келдім қанша қиналсаң да баланы маған бердің құдай бергеннің аяғы құт болып келді ау міне өз немереміз келді шаңырағымызға кеше құдаша келіп тапсырып кетті баланы деген абысын шын көңілден самалға ризашылығын білдіре бастады жарылқа бата да отыра қалып батасын беруде өз немерелеріне қолдары жеткен олар кешелі бері құдай берген кімнің баласы болды екен деген сұрақпен бас қатыруда еді қазір енді осы үйдегі ахуалды көріп дереу түсінгендей баланы алып самал қатты қуанатын шығар деп асығып келіп еді мұнда бірақ оның жүзінен аса бір қуаныштың табын байқаған жоқ бөпесін құшақтап үнсіз отыр ойға шомып кеткен жүзі сыныңқы лаура мен самалдың ашулы халінен ақ олар бірдеңе сезгендей болды бірақ ештеңе сұрамады бір екі кесе шай ішкен соң олар кетуге жиналды қарияларымыздың көрегенділігін айтсайшы әрбір әулетте жандарбек атамыздай бір ақсақал болса адасқандар жол тауып жылағандар жұбанып бақытсыз ұрпақтар саны азаятын еді ау бар жағдайды іштей сезіп үлгерген жандарбек атамыз кетер кезде тағы да бата берді бата ішіндегі мынау сөздер самалдың жүрегінде мәңгілік сақталып қалса керек құдай берген баламызға өз әке шешесінің бауырында өсу бұйырсын келіннің етегіне бала бітіп бауырымның ұрпағы жалғасып өсіп өнген әулетке айнала берсін деп еді ал шешесі қанша тоқпақтаса да көзінен тамшы да жас шығармай безірейіп отырған лаура атасының мынау сөздеріне еңіреп қоя берді орнынан тұрып атасын құшақтап өксігін баса алмай әбден жылады лаура өзінің жүкті болып қалғанын жігітіне айтып еді ал жігіті баланы алдыр қазір үйлене алмаймыз деген сол уақыттағы лаураның қиналғанын тығырықтан шыға алмай аласұрғанын ешкімнің басына бермесін солай айтқан жігітінің бетіне түкіріп бұл қош айтысып кетіп қалған болатын баланы алдырмақшы да болды бірақ мерзімі үлкейіп кеткендіктен босанып алудан басқа жол көрмеп еді оқудан демалыс алып сіңлісі екеуі жалдап тұрған пәтерден шықпай ешкімнің көзіне көрінбей босанып алып еді баласын сіңлісі мейірбике мамандығында оқып жатқандықтан өз әпкесін өзі босандырып алған баланы бауға тастап кету де екеуінің ойлап тапқан амалы еді детдомға немесе бөтенге бергенше әке шешеміздің бауырында өссін деп тапқан апалы сіңлінің айласы еді бұл ал жігіті қайта келді жақында өлердегі сөзін айтып кешірім сұрап лаураға үйленетінін айтып жүр жүрегі жылап отырып баласы жайында жасырмай айтып еді жігіт іздеп келгенде қайтсын енді иттік жасаса да әлі күнге оны жүрегінен сызып тастай алмай жүр екен жүрекке бұйрық жүрсін бе сабыр сақта келін бәрі дұрыс болады шешімі жоқ нәрсе бұл өмірде жоқ барлық нәрсенің шешімін табуға болады күйіп пісіп айналаны топалаң еткеннен ештеңе ұтпайсың бәрі өз ретімен дұрыс орын алатынына сенемін жүйкеге салмақ салмаңдар денсаулықты күтіңдер алланың көзі оң болсын бәрі дұрысталады ал біз қайтайық онда бұл үйге көп замай тойға жиналайық деген жандарбек ата мен абысын кете барды олар кеткен соң бөпені құшақтап үнсіз отырған анасының қасына барған лаура кешіріңіздерші мені мама кешіріңіздерші деді тағы да мә баланы ала тұршы жүрегім айнып жатыр майлы еттен көп жеп қойдым ау деймін деген самал бөпені қызының қолына ұстатты өзі сыртқа шығып оқсып, ішкен жегенін ақтарып тастады үйге қайта кірмекші болған оның көзі терезеден ішке түсті қызы баласын құшақтап сөйлесіп отыр жылап отыр ақмақтығы үшін кешірім сұрап сағынышын жеткізе алмай егілуде самал ішке кіре алмай сол орнында тұрып қалды ана мен бала сағынышын басып алсын дегендей сырттай қарап тұра берді ту соңынан келіп күйеуі иығына қолын қойғанда ғана есін жиғандай оған жалт қарап қызымызды ұрыспашы деді өксігіне тұншығып арадан апта өткенде лаураны қолдан ұзатып тұрмысқа берді сол сүйген жігітіне тұрмысқа шықты ғой күйеу бала сәл қыз балау демесең жаман жігіт емес екен әйтеуір лаураны сүйетіндігі байқалып тұр көзіне қарап көңілін бағып шауып жүр олар баланы нағашы атасы мен апасының тәрбиесіне беретін болып шешіпті айналайындар ай қызды құтты орнына қондырып келім кетімдерің аяқ тоқтаған соң алаңсыз бір ұйықтайыншы десе қалдыбек хабарласып тұр жұмыс жағынан бүгін тойға барамыз әйгерімнің күйеуінің үй жағында той бүгін болады екен коллектив түгел барып жатыр деді ұят ай әйгерімнен ұят болдау, ау қыздан күдіктеніп оның бақытына балта шаба жаздадым ау барып құттықтап сыйлығымды беріп қайтайын деген ол шкафтан әдемі көйлектерін шығара бастады екі үш көйлегін киіп көріп сыймайды толып кеткен бе айнаға қарады қарны кішкене домаланып шығып келеді екен самалдың жүрегі жарыла жаздады дәл осылай деп ойламапты бәсе ұйқысы еш қанбай майлы тамақ батпай бір түрлі болып жүрген еді жүкті болған кездегі халі өзіне аян ғой жүрек соғу жиілеп кеткен ол қалдыбекке қайта хабарласты сүйінші хабарын жеткізу үшін арадан жарты сағат өтпей жас баладай арсалаңдап жүгіріп күйеуі келіпті екі езуі екі құлағында самалды құшақтап сүйе береді сүйе береді кешке тойға бірге барды балаларды жолай абысынның үйіне қалдырды тойға дәрия апай да келіпті күйеуі екеуі шырттай киініп алған екеуі де түк болмағандай арқа шарқа отыр бір бірінен бір елі ажырамай бірге билеп жүр кеше қосылған жас жұбайларша біздің тәкең біздің тәкең деп дария апай екі сөзінің бірінде күйеуінің көңіліне көпшік қойып қояды күйеуі де тәкең болып шіреніп отыр тойда қалдыбек асдап ұрттағандықтан көлік жүргізе алмайтын еді дамирді шақырды сүліктей көлігімен жұрттың көзін қыздырып ол да келе қалды әке менің де үйленетін күнім алыс емес дайын болыңыз менің әкем деп сізді таныстырамын деді дамир қалдыбекке көлікте кетіп бара жатып қалдыбек баласының маңдайынан сүйіп арқасынан қақты бұралаңда бұралаң бұралаң жол бұл отбасының тіршілік ағымын былай да былай да шайқап көрді сынаққа алып байқап көрді сағы сынбай сабырды серік еткен бұл жандардың алдынан бақ береке бағып ана жақтан қарап тұрғандай